Salam əziz izləyicilərimiz, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə səhər yeməyi hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə 5 yumurta götürürük. Yumurtaları çəngəllə yaxşıca salırıq. Yumurtanın üzərinə zövqə görə duz və qırmızı pul biber əlavə eləyib yenidən qarışdırırıq. Daha sonra görürsüz pendiri, 100 qram pendiri baxın xırdalayırıq və qarışığımıza əlavə eləyirik. Zövqə görə göyərti. Mən e, cəfəridən bir qədər də nanədən istifadə eləmişəm. Sonra tavanı isidib üzərinə bitki yağı əlavə edirik. Kubik-kubik doğradığımız bayat çörəkləri tavaya əlavə edirik. 3-4 dilim çörək götürə bilərsiniz və bir qədər yağda qovurun. Çörəkləri bir qədər qovurduqdan sonra hazırladığımız qarışığı üzərinə əlavə edirik. Sonra isə qapağını qoyub 15 dəqiqə ərzində pişməyə qoyuruq. Artıq səhər yeməyimiz hazırdır. Süfrəyə verəndə kim istəsə üzərinə bal əlavə eləyib yeyə bilər. Siz de pişirin, afiyetle yiyin. Nuş olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.